bonita. Lamig na paminaw o panayaw mo sa bag o kung sunata Sintira good para lang tamalingaw Ikembot, ikembot, sabay sa paggalaw Dali na mo mga amigo, huwag akong amigo Paminaw o panayaw mo sa bag o kung sunata Sinutira good para lang tamalingaw Ikembot, ikembot, sabay sa paggalaw Dali na mo mga amigo, huwag akong amiga Paminaw o panayaw mo sa bag o kung sunata Sinutira good para lang tamalingaw Ikembot, ikembot, sabay sa paggalaw DJ Kid.

Amiga, paminaw upanayaw mo sa bag o kung sunata Sinitira good para lang ka Ikembot, ikembot, sabay sa paggalaw Dali na mo mga amigo, huwag akong amiga Paminaw o panayaw ang amigo O kakangamig na paminaw o panayaw mo sa bag o kung sunata Siniragod para lang kamalingaw Ikembot, ikembot, sabay sa paggalaw Dali na mo mga amigo O kakangamig na paminaw o panayaw mo sa bag o kung sunata Siniragod para lang kamalingaw Ikembot, ikembot, sabay sa paggalaw DJ, DJ, RJ. RJ. Boulevard. dancing with the beat with DJ Richie.